pangalan mo? Ang pangalan ko po ay Sherry Andy Bolante. Ang pangalan ko po ay Julius Gabriel M. Abadiano. Downing Shippy Gabriel. <laughs> Nag-aaral po ako sa Shining Light Christian College sa Talim Island. Napanood ko na po yung YouKids na ang pamagat ay obedience. Panood ko po sa YouKids video ay kindness. Natutunan ko po ay huwag magsisinungaling, huwag maging masama po sa magulang. Pagka po inutusan ng magulang nyo, huwag po tayong magsinungaling para po hindi po ito magresulta na masama. Nagustuhan ko po ang You Kids video dahil marami po ditong matututunan. Masaya po kaming lahat at titig na titig po kami Diyos po sa aming pinapanood. Napansin ko po na masaya po ang aking kaklase. Sana panood nila. Sana po yung mga ibang bata po, sana mapanood po nila yun dahil po magbibigay din po ng kaligayahan at karunungan sa mga bata at maliliit pa po na bata. Yan lang po masyashare ko.